仲良し3人組始まるよんんみ初めての服一人で着れるかなあれれ 三角キーには T シャツ、四角くんにはズボン、マルルンには腹巻きだよ。一緒に歌 ね。